ಎಸ್ ಎನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅವರು ದಾರ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತರ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುಂಡು ತಪ್ಪು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಗುಂಡು ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅದನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರೇನು ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಸಿ ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೋಗಿ ಇದಾಗಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕಲ್ಲು ಬಂದ ಜಾಗ ಏನಿತ್ತು ಅವರ ನಿಯಮ ಅನ್ನೋರ ಹೆಸರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಏನು ಐವತ್ತು ಎಕರೆ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ರವಿಯವರಲ್ಲಿ ಗುರುಸಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇ ಹೋಗಿದ್ದಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟೇ ವೆಕೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಯಾರು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಸೈಟ್ಗಳಿಲ್ಲ ಆ ಸೈಟ್ಗಳು ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸೋಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅದಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾವ ಸೈಡು ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ